आज आपण आठवी गणित यामधील क्षेत्रफळ या पाठामध्ये समांतरभूत चौकोनांचे क्षेत्रफळ कसे काढले जातात ते पाहूया सुरुवातीला आपण एक समांतरभूत चौकोन ए बी सी डी काढून घेऊया आणि ए बी सी या बाजूवर ए ई e ही उंची काढून घेऊया नंतर ए ई e हे भाग कट करून घेऊया आपण आणि तोच भाग इकडे डी सी या साईडला आपण इकडे लावून घेऊया म्हणजेच डी ई सी हा आपण त्रिकोण इकडे लावून घेतलेला आहे तर पहा आता इथे एक आयत तयार होतो आणि या आयताचं क्षेत्रफळ असतं लांबी गुणिले रुंदी या आयताची लांबी म्हणजेच याची समांतरभूत चौकोनाच्या बाबतीत पाया आणि आयताची रुंदी म्हणजे समांतरभूत चौकोनाच्या बाबतीमध्ये उंची म्हणजे समांतरभूज चौकोनाचं इथे क्षेत्रफळ तयार होते पहा पाया गुणिले उंची तर आता आपण इथे सराव संच पंधरा पॉईंट एक पाहूया एका समांतरभूत चौकोनाचा पाया अठरा सेंटीमीटर व उंची अकरा सेमी आहे तर त्या चौकोनाचे क्षेत्रफळ काढा आपण इथे समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळाचं सूत्र लिहून घेऊया समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर पाया गुणिले उंची आणि आता इथे किमती ठेवूया आपण तर पाया आहे अठरा आणि उंची आहे अकरा म्हणून अठरा गुणिले अकरा आणि या दोघांचा गुणाकार येणार आहे एकशे अठ्ठ्याण्णव म्हणजे समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर एकशे अठ्ठ्याण्णव चौरस सेंटीमीटर दुसरं उदाहरण आहे एका समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ एकोणतीस पॉईंट सहा चौसेमी व पाया आठ सेंटीमीटर आहे तर त्या चौकोनाची उंची काढा इथे आपण सूत्र लिहून घेऊया समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर पाया गुणिले उंची आता किमती ठेवूया क्षेत्रफळ आहे एकोणतीस पॉईंट सहा आणि पाय आहे आठ मग एकोणतीस पॉईंट सहा एकोणतीस पॉईंट सहा बरोबर आठ गुणिले उंची आता उंची बरोबर पाया जो आठ आहे तो भागाकारातला भागाकारामध्ये जाणार आहे म्हणजे उंची बरोबर एकोणतीस पॉईंट सहा भागिले आठ म्हणजेच उत्तर येणार आहे तीन पॉईंट सात सेंटीमीटर पुढील उदाहरण आहे एका समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ त्र्याऐंशी पॉईंट दोन चौ सेमी त्याची आहे आणि त्याची उंची सहा पॉईंट चार सेमी असेल तर त्याचा पाया किती लांबीचा असेल तर पहा समांतरभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळचं सूत्र आहे पाया गुणिले उंची इथे आपण किमती ठेवूया त्र्याऐंशी पॉईंट दोन हे क्षेत्रफळ आणि उंची सहा पॉईंट चार दिलेली आहे म्हणजे त्र्याऐंशी पॉईंट दोन बरोबर पाया गुणिले सहा पॉईंट चार म्हणजेच पायाबरोबर त्र्याऐंशी पॉईंट दोन भागिले सहा पॉईंट चार म्हणजेच पायाबरोबर तेरा सेंटीमीटर